大家好，我是东京走桥的鲍勃。我们今天边听音乐边看鲍勃最近去的几家不赖的餐厅吧。如果喜欢这种形态影片，请跟我们说喽。那后请各位细细品尝这部影片。